A todo el equipo de Clave 21 les deseo muchísimo éxito en esta nueva iniciativa. Me encanta que estén además apoyados por gente de Europa y Estados Unidos porque realmente para abordar todos los temas ambientales tenemos que trabajar en red y ser eh, como una cadena, ¿no? Todos somos eslabones y somos muy importantes para lograr un cambio. Cuando uno trabaja con el medio ambiente tiene que pensar de una manera sustentable y amigable con el planeta. Así que mucha suerte.